ұлт ұстазы ақын ұлттық ғылымның негізін салушы ғалым публицист түркітанушы реформатор мемлекет және қоғам қайраткері алаш арысы бұл қазақтың маңдайына біткен алып тұлға ұлт тарихында өшпес із қалдырған ұлт көсемі ахмет байтұрсынұлы шежірелі көне торғай топырағындағы қарапайым отбасында дүние есігін ашқан асыл азамат әдебиет ғылым ағарту салаларына өлшеусіз үлес қосып қана қоймай күллі қазақтың азаттығы үшін күресті 20 ғасырдың басында тарихқа алаш қозғалысы деген атпен енген ұлт азаттық қозғалыстың басында тұрды алаш қайраткерінің өмірбаянында шығармашылығы сияқты сан сатылы ол орынборда оқыды қостанайда омбыда қарқаралыда семейде орынборда қызылордада алматыда жұмыс істеді оның мұралары мен өмірбаянына қатысты құнды мәліметтер мәскеу петербор омба орынбор қазан және тағы басқа қалалардың архивтерінде сақтауда ахмет байтұрсынұлының шығармашылық мұрасы мен өмірбаяндық деректері әлі де көп зерттеуді зерделеуді қажет етеді оның ұлт азаттық күресі жолындағы алуан қайраткерлік қырлары мен сан салалы шығармашылық мұрасын түгендеу жинақтау үшін ғалымдар мен мамандардың тынымсыз еңбегі қажет Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына орай көлемді әрі кешенді зерттеулер жүргізілген айрықша атап өту керек. Мерейтойды атап өтуге арналған үкіметтің арнаулы қаулысына сәйкес ғылыми экспедиция ұйымдастырылды. Ол Ахмет Байтұрсынұлы мен Алаш қозғалысына қатысқан қоғам қайраткерлерінің еңбектерін шетелдердегі архивтерден іздеу және табылған еңбектер негізінде жинақ шығару жобасы аясында жүзеге асырылды зерттеуші ғалымдар мәскеу санкт петербург ташкент қазан орынбор Троицк қалаларындағы архив қорларына барып қайтты дәлірек айтсақ 2022 жылдың 26 маусым мен 6 шілде аралығында бөгетов атындағы қарағанды мемлекеттік университетінің профессоры жандос смағұлов пен филология ғылымдарының кандидаты ербол тілешев ресей федерациясының мемлекеттік архивінде ресей мемлекеттік әлеуметтік саяси тарих архивінде құнды көшірмелерге қол жеткізу бағытында үлкен жұмыс атқарды мәскеу архивтерінен ахмет байтұрсынұлының қазақ жерінің шекарасын межелеудегі қайраткерлік еңбегіне қазақ өлкесін басқару жөніндегі төңкерістік комитет төрағасының орынбасары ретіндегі қызметіне байланысты тың құжаттар табылды сонымен қатар қазақ автономиясын құрудағы ахмет байтұрсынұлымен бірге алаш қайраткерлері әлімхан ермековке уәлитхан танашевқа қатысты құжаттар да табылды оларға қоса мағжан жұмабаевтың мәскеудегі жоғары өнер институтында оқыған жөніндегі құжаттарға да қол жеткізілді ғылыми экспедицияның келесі бір маңызды бағыты санкт петербург қаласы бұл қалада алаш көсемі әлихан бөкейханнан бастап көптеген алаш зиялылары оқыған ахмет байтұрсынұлына және басқа да алаш арыстарына қатысты тың деректерге қол жеткізу үшін профессор жантас шақыпов 2022 жылдың 11 мен 17 шілдесі аралығында санкт петербургке барып ресей мемлекеттік тарихи мұрағатында нәтижелі жұмыс істеп қайтты айталық ол ахмет байтұрсынұлының ақмола және семей облыстары халық училищелері басқармасында қызмет істеген жылдарына байланысты құжаттарды тапты сонымен бірге алаш қайраткерлері мұхамеджан тынышбаев міржақып дулатұлы шәмерден қосшығұлұлы жақып ақбаев сейілбек жанайдаровқа байланысты кейбір құжаттардың түпнұсқасын алды Ахмет Байтырсынұл атындағы тіл білімі институты директордың орынбасары Маралбек Ермұхамед пен осы институттың ғылыми қызметкері магистр Әрлен Сейтқабыл шілденің 3 мен 14 аралығында Орынбор облыстық біріккен мемлекеттік архивінде жұмыс істеді. Бұдан бөлек Троиц қаласындағы архивтерде болды. Бұл жерде де тың деректерге қол жетті. Тек Ахмет Байтырсынұлына ғана қатысты емес, жалпы алаш тұлғаларына қатысты 973 беттен тұратын 21 құнды құжаттың нұсқалық көшірмелерін сонымен қатар фото көшірмелерді алуға мүмкіндік туды сондай ақ тарихи жерлердің көшірмелері де қолға тиді қазір олар жүйеленіп сұрыпталу үстінде жұмыс көне шаһар ташкентте жалғасты бұл қалада алаш қайраткерлерінің өмірбаянымен байланысты тарихтан ташкент қаласы 1918-24 жылдары түркістан автономиялы республикасының астанасы болғаны белгілі осы кезеңде көптеген алаш зиялылары осында жұмыс істеді соған орай осы тарихи кезеңге қатысты кейбір құжаттар табылды алаш қозғалысына қатысқан Даниял ысқақұлының қазақ тілі оқулығын және 1906 жылы орынборда жарық көрген грамматика киргизского языка фонетика этимология и синтаксис кітабын экспедиция олжасы деуге болады жұмыс қазанда жалғасты татарстанның астанасы көптеген алаш қозғалысы қайраткерлерінің шығармашылық өмірбаянымен тікелей байланысты мәселен бірқатар алаш зиялылары осы қаладағы оқу орындарында білім алса ахмет байтұрсынұлының тілге қатысты оқу құралдары осында жарық көрген экспедиция барысында қазан қаласындағы татарстанның мемлекеттік орталық архивінен қазақ газетіне байланысты материалдар және мұстафа шоқайдың еңбегі табылды Ахмет Байтырсынұлы және жалпы алаш қайраткерлерінің шығармашылық өмірбаянына қатысты деректерді жинастыру, жүйелеу жұмыстары жалғасын таба беретін болады. Жалпы алаш қозғалысы сияқты аса ірі тарихи оқиғаның әрбір дерегін тану ұлттық тарихымызды түгендеуге қосылатын сүбелі үлес. Осы экспедиция материалдарының негізінде ғылыми түсініктемелер мен арнайы жинақ баспадан шығарылады.